मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह यादव मैं ग्लोबल हेयर गर्ल्स कॉम्पिटिशन प्रदूषण एजेंसी आता वैसे मेरा मतलब यहाँ मैंने काम को सीखा है जो मुझे नहीं पता था उसके बारे में पता चला जैसे प्रेस के अंदर राइटर के अंदर तो मैं भी मतलब यही चाहता हूँ मैं वहाँ जाकर मैं अपने बच्चों को भी अच्छे से सिखाऊँ जैसे सर आप लोगों ने मेरे सिखाया है बस यही अच्छा लगा था